70度ババアさないえー、久々にやったわでも平気だよ止まる5番ユーティリティで間た5番 なんか一気にさ冬の撮影したからゴルフ場が変わった、ね、おいいよナイスショよいええー、薄かった本当はどどコントロールした <laughs> 好きね好きねコントロール <laughs> あとちょっとティー上げ上げすぎちゃったかもしれない下入ったかもないしょ うん、よかったのにね。ちょんぷんで、ぱよ。うん、本当にライン読めない。キャディさんに読んでもらい。いや、み、カップが右に傾いてるんです。あ、そうなんですね。なんかスライスですか。隠してるからです。スライス。そんなに見なくていいと思います。はい。まっすぐボンや。ずっと。二週間ぶりにパターをすると感覚が わからなくなるらしい本当に見えない本当見えないんだもん <laughs> いやわかるよ切れるだまっすぐボギーうんちょっと見たいやちょっと見たけどここら辺だったんだナイスボギーよ ちら535ヤードの左に90度ドッグレッグしたパー5になります、左に90度ドッグレッグはいはいで右側ティーグラウンド右側からグリーン奥までずっと OB となっております、うん、曲がり角までは百七十ヤードありますじゃあもう思いっきり右の方がいいよって話ですよね、はい、が狙いやすい、まあ、小さい丸い木狙っていただけたら次が狙いやすいかなと思います小さい真ん中の丸い木、 だけたらいいかなと思います了解です、はい、ありがとうございます叩かない 手が早いよ上がるのが。ゴロですじゃないよまだ諦めないうん大丈夫 やばいあ出てきたえあるいや、ね、昨日根元らへんかなと思いますちょっともうとくね上でグイってなってるえあそう 그래 ここさなんだ今のはキキアンさ編集しようでいいですよ。 よ純ちゃんコントロールする いいんじゃないコントロールしすぎたナイソでもいいよいいよ安全安全安全だったねナイスですうん、はい後半はい最後です前半ですあ間違えた <laughs> もうさ時間がさちょっとあの、ね、三脚が緩んだせいで、うん、ちょっと今大変です、うん やっぱさ洋芝はね、うん、ちょっと持ってかれますねそうフェアウェイでもやっぱ滑りづらいから、うん、結構フェースが開いたってあっちゃうねうんうんグッて引っかかってピッて開いちゃうみたいな、うん、うん、そうあなるほど、ね、だからしっかり本当に握ってないと、力入れるとかじゃなくてしっかり握るって感じなるほどねじゃないとダメかもねではうん私もさっき後半はそれを課題に頑張りましょう頑張ろう はーいおーいいやなんかもっと曲がりそう た押してこなかったね全然違うとこ行っちゃったじゃん右入れちゃってバックで考えてますフックで考えてんのそんな切れないよ、はい、フックで考えてもいいんだけどそんなに切れません